Sono Luigia Sunzari, eh, sono l'educatrice del progetto, una delle educatrici del progetto Freedom. Ci occupiamo di minori stranieri, vittime di tratta. Il vostro corso indubbiamente eh, a noi ci ha agevolato molto perché eh, il fatto che eh, siete voi a venire in struttura mette diciamo, dei punti a favore delle ragazze, in che senso? Si sentono a casa, si sentono protette e quindi il fatto che ehm, voi veniate qua, eh, le ragazze sono ben disposte a partecipare. Eh, primo perché eh, c'è l'operatore e quindi li può sostenere, eh, anche se dico non tutte l'hanno inizialmente eh, come dire, mh, mm, intrapreso il vostro corso. Mm -hmm però poi andando avanti voi siete stati abbastanza eh, capaci nel coinvolgerle eh, tutte, grande capacità di coinvolgimento da parte vostra. È stato un corso che ha soddisfatto alcune loro domande, mm -hmm. eh, perché fino a quando fa, le fanno agli educatori ha ah, sì una, un suo peso, una sua validità, ma quando viene rafforzato da ehm, supporti esterni valorizza ancora di più il nostro operato. Mm -hmm quindi ottima collaborazione anche. Indubbiamente le loro domande sono quelle eh, sul lavoro, sulla propria economia, eh, sul loro futuro. Eh, diciamo che è questo quello che a loro eh, interessa perché sono proiettate nel futuro mhm. che ha suscitato anche delle curiosità mhm. eh, voi avete iniziato eh, diciamo dalla base di alcune domande come cosa sai fare, cosa ti piacerebbe fare e da lì chiaramente eh, era un continuo salire un gradino dietro l'altro. Mm-hmm. penso che le ragazze, eh, eh te ne siete accorti anche voi, insomma, hanno soddisfatto appieno sì. le loro domande. Abbiamo fatto è un coinvolgere, un integrare le ragazze un mettere a conoscenza eh, di che cosa insomma vanno a fare e vanno incontro ma anche il fatto di rendersi indipendenti, perché loro quello che vogliono è um, un po' dimenticare, senza perdere le origini, però dimenticare um, ciò che eh, erano eh, e come venivano considerate, perché ormai si sono proiettate verso un nuovo... Um, un nuovo, una nuove prospettive mm -hmm. e quindi loro capiscono che lavorare e eh, significa guadagnare, significa soddisfare i propri bisogni. Mm. senza dipendere anche da nessuno. Eh, noi cerchiamo sempre dei collaboratori eh, costruttivi chiaramente, come nel vostro caso, tutto ciò che possa essere ehm, di, dire, di, crescita eh, per le nostre ragazze, noi lo sposiamo. Eh, infatti quando inizialmente ci siamo conosciuti ho subito dire, visto di positivamente questa nostra collaborazione. Siamo molto aperti alla collaborazione, questo sì. E se ci dovessero essere altri corsi, noi saremmo sempre per, eh, diciamo, per la crescita delle ragazze, l'integrazione, sì, siamo sempre per il sì.